Untuk ibu ya. Untuk eh, surah Quraish, Quraish, Quraish. Untuk ibu ya. Now because, now because Quraish dah belajar kan? Dah belajar lah. Uh, dah belajar lah. Dah lah. lah. That's why you want to revise back. Because haven't habis. Ya. Yeah. Dah habis. Belum habis. Dah habis. Shh, shh. Dah, dah habis. Okay, okay. okay. Look at me, hi. Uh. Okay, don't touch eh. Don't touch, don't touch, don't touch. Don't touch. I tell you something. Yeah. This thing can like. Don't touch. Don't touch. I never Nanti touch. Nanti rosak. Okay, surah al Quran. Okay. Surah al Quran, okay. Okay. Okay, so okay, number one. No, no, no. Li'i. Li'i tak? Okay, nak nak huh? masuk nak masuk kamera tak? Tak nak masuk kamera. Okay, after this, we read this one, okay? After this, we read this one. I read this one. And then this one, yes. And then this one. Hello, one. Adi jangan dekat-dekat lah. Nanti kotor. The, the, the nanti kotor. kotor. Hmm. Nanti nak sore. Hmm, hmm. Okay. Okay. Tafsir surah Al-Quraish. Okay. Number one. Hmm. Di ilah di Quraish. Macam mana? Di ilah di Quraish. Ilah di Hebrah. Lepas. Sita. Sita. USF. Yes, good, very good. Okay, ni siapa? Okay, suruh Quran. Bismillah. Antu read okay, ayat. Baca, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraish. Tu. Tu. Ilafi him rehlatashita. Iwasaif. Faliya budu. Budu. Soleh Rabba Hazal Eh Hazal Bayit Kaabah Eh number two Alladhi Atta'amahu Min juh Wa amanahu Min khawf Takut Okay so uh, Pop quiz Ni siapa? Ni siapa? Abraham. Abraham buat apa? Um, tunai the this one. Hmm? Abraham very very very very very very. Abah Abraham very bad. No. Abraham very very very very very very very very very very bad. Abraham dia nak dia nak buat apa? Um, tunggu ada kabar. And then buat apa? want to fit, Kaabah. Not fix, lah. Dia nak, dia nak robohkan Kaabah. Like this sama kak. So, Abang uh, kan this ah. sama kak. Okay, lah. ni siapa? Hmm, Abu oh, Bakar. Oh, No. no. Abu Bakar color this. Abu Bakar, ah, uh, ya, yeah, correct. Ni ayah ah. dan uh-huh. Abu Bakar want naik camel. Mm-hmm. yes. Then Ali, they coming. Ila, we have Air zam Ah, air zam-zam. Air zam kenapa? Eh, we did a uh, record. Ya. Yeah. Air zam-zam, zam Uh, Nabi apa yang minum air zam-zam? Um, Da'aw. Da'aw, faham lah, tak? Ya. Eh, don't, don't, don't. Eh, don't, don't, don't, don't. Dah, dah ada. Si ada, ada. Si, come here, si. Nampak? Ha. Dia just kejap aja. Tapi not on, not off. Okay? Ah, it's off. No, it's not off. It's just the the sleep, the sleep. Jadi tak the save battery. Okay. So like the never battery weak. Like yes. Uma, Uma beli, Uma beli. Hmm? Ni Uma ni Uma beli. Uma beli apa? Uma ni beli pumpkin. Pumpkin. If you Uma. open very late. Mm-mm. If you like open very long, little battery weak. Yeah, correct. Okay, now uh, Nabi Nabi Nabi dah lah tengok sini ayah nak ajar. Kita tengok Jangan dekat-dekat nanti dia ada abu Kena ada abu Ada uh, Nanti batuk Atau tak Okey Abu Akar uh, ah, Abu Akar ah, Try Number two Ila fihim Rih Latas Shita Iwas Uh, shita means what Abu Ali? Cita Snowy Me, Which means Sejuk Sejuk yes correct Snowy I like snowy I like snowy You like snowy I like Yeah jadi we go snow right mm -hmm. Yeah I sengkang okay. University So this is what This is Nabi This is Nabi Nabi Adam uh -huh. Jai Snow Hood Saleh Ibrahim Ibrahim Ibrahim Lut Lut Lut Lut. Lepas tu Ismail. Ismail. Hmm. Isa ya. Eh mana Isa dia? Ayuh. Isak. Tu Ay Musa hal muski. Nu sangan ia siasa tu sangan ya ya Isa wa Muhammad an Mustafa. Mana, mana Muhammad? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mana? Ni lah. So, start letter. So, Nabi Muhammad is is Arab. Quraisy from Nabi Ismail. So, Nabi Ismail from from Nabi Ibrahim. Selawat ke atas Nabi. Sejahtera ke atas Rasul. Nabi-Nabi yang diutuskan. Mereka semua. Alhamdulillah. Okay. So now we try. Antu naik unta, antu naik unta. Jangan kacau Ali. Antu naik unta. Okay, try. Antu naik unta. Now, now, hmm? Okay, down down Okay. Jangan kacau. Oh, shoot, oh, shoot, oh, apa kah? Hmm. Shoot, apa kah lah? Jauh sikit, jauh sikit. Hmm. Alah. Ha. Yeah, dah sampai. Now my turn. Now Okay, your turn. Nah. Go paper cross, okay? Go paper cross. Turn left. Go paper cross. Go paper cross. No, I must get letter U. U. Hmm. A. Ni lah kurais, kurais. Q U R A S Y. Pencil. Pencil. Ah, uh, Abu kah? Abu Bakar. Orang Arab, uh, orang Arab Quraisy dia suka hmm. buat apa? Dia hmm. suka buat apa? Dia suka berniaga. Berniaga. Puasa. Jadi dia Pusa. pergi kalau kalau musim uh, musim asyita musim sejuk pi busa ah la abah busa lighthouse hmm abah busa lighthouse hmm? abah busa lighthouse No Abah ha pesalat pesalat dekat balai hau. Ye, I ready get L lah ya. Ah, ni ni. S. Mana ada L? I lah tu. Hmm. Quraish. S, oh, now ya. S. Okay, Must go here. Hmm. Selawat ke atas. Ah! Oh, She soft voice. I don't Okay. Go uh, back. Uh, Falia Budu. Yay! I go back to masjid. Okay, now now we learn about the uh, Budu. Okay. Falia Budu. Jap, jap, jap. Itu hmm. untuk hmm. color rumah Off already. Untuk hmm. No, it okay. just... Uh... Can you see how many... How many camel? Dua. Jauh sikit. How many camel? Dua. Dua. Uh, point. Hmm. Ali, Ali, Abu Bakar. Satu, dua dah. Okay. Can you Satu, find... Dua. How many... Ah, uh, this one. How many uh, people? How many people? Tiga. Tiga. Okay, cuba tunjukkan. Satu, dua, satu, dua, tiga. Okay, very good. Jangan, dengar dekat-dekat tu terlanggar. Jangan jatuh. Please. Kan, lah, ya. hmm? color di saya. Hmm? Ang di kaya. No, no, supposed to color. Hmm. Ah, Al-Quran. No? Al-Quran lah tu. Ah, Kena kira how many Quran, how many. Okay. Eh, Al-Quran. Okay. Fal, macam mana fal yang bodoh? Last sekali. Fal yang bodoh. Mana apa kak? Fal yang bodoh. Faliak budu kena solat Faliak budu Rabbat Allah Hadha dek Bayit Square Ini Kaabah Kaabah uh, Just like this that. saya Saya like this Okay try what Faliak Ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, bait okay so ha, rabban hadzal bait means what this is the Kaabah when one is open this is house but it's Kaabah ah yeah yeah hmm. when this when he open by himself then he park then then one no by himself yeah before he go inside took like that hmm. how come this yeah. one got nothing satu hmm, benda faham tak? Uh, ya, yeah. no, no, it's not nothing. This is bait, bait means rumah. But now rumah is rumah Allah. Rumah Allah means Ka'bah. al Allahi. al amahu. No, no, no, no, Now It's time to sleeping. Please. Okay. Ha. What? Ha. Ni ni story apa? Ni apa apa apa? Mana mana botak? Ini. Mana ada polisman? Ini. Abu Bakar. Ya, yeah, I know. This is Abu Bakar. Mana uh, kapak X? Mana? Yang X, X dekat Ini. berhala. Yang Nabi Ibrahim letak kapak dekat berhala. Uh, yes. Yes, correct. So, you not talk lah. Yalah, betul lah. That's why. Then, then orang-orang yang pengikut-pengikut cakap, mana boleh uh, Nabi Ibrahim cakap, dia ya, berhala ni yang pecahkan semua sekali berhala tapi lepas tu yang orang-orang dia cakap eh mana boleh dia kan tak boleh cakap kan cannot talk right hmm but but, but, uh, water. Lah. Nabi hmm. Muhammad just pretend not Nabi Muhammad Nabi Ibrahim this is Nabi Ibrahim punya story Aku tak mahu Okay, ayah baca, ayah baca. Aku nak sih. Okay. Okay, come. Behind ya. behind ya. Behind ya. Behind lah, behind lah. Ayah, jangan behind ayah. Okey, okey, okey. Okey, okey. Macam mana nak baca? Tengah nak baca. Bangsa Yahudi amat berbangga dengan Nabi Ibrahim dan percaya mereka sahajalah yang mewarisi keturunan baginda. Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah. Baginda SAW mengajak manusia untuk menyembah Allah. Baginda ber kiblatkan Kaabah. Is it you Bira? Hmm, I can't think. Baginda berkiblatkan Kaabah. Dah. How? Dah. Tak. No, dia just ah uh, sleeping, yeah, sleeping. Sleeping aja, just. Baginda berkiblatkan Kaabah. Ah uh, uh, That's sleeping. Abana dan tidak menyembah salib seperti yang diamalkan oleh orang Kristian. Baginda juga tidak menyembah berhala seperti orang-orang musyrikin. Abu Ba. Okey okey. Tapi when I read you keep quiet lah. Then I read you sing. Then siapa nak dengar? Okey, ayah baca. Kebaginda juga tidak menyembah berhala seperti Baginda hmm. juga tidak. Okey, kita sembah ke apa? Kita semayang sembah apa? Sembah berhala, sembah Allah, sembah apa? Salib. Mana satu? Hmm? Apa? I trying to see kak. Kaabah kan? Haa. Ah. Kaabah tu rumah apa? Rumah siapa? Rumah Allah. Pandai. okay. Jadi Nabi Ibrahim siapa yang buat Kak Kaabah? Siapa yang first kali buat Kaabah? Hmm, Nabi Muhammad. Nabi Nabi. Nabi Nabi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yeah. Nabi Ibrahim. Yeah, pandai. Nabi Ibrahim. Okay. You oh. said you said like Ibrahim. Ibrahim. Yasin. Anak Nabi kita. Ah, anak. Anak Nabi kita. Ada. Ah, okey okey. Dah dah habis dah habis baca. Ayah dah habis baca.